Só queria ter paz Sozinho Mas meu pensamento eu não entendo Eu não entendo Como pode acontecer Esse tipo de coisa Que guardo na minha mente Eu não vou mais pensar nisso Eu sei que tá me matando como podem ver Não tem como vencer Sempre há uma esperança É só você continuar Não posso desistir Tem gente esperando por mim siga mantendo a fé. Nunca deixe